shu hayron qolaman-da. Nimaga deysizmi? O'ylab ko'ring. Bitta asalari 100 gram asal uchun 46 ming kilometr masofada uchib o'tar ekan. Bizchi? Biz biz uyimiz yonida magazin bor. Chiqamiz. mo'nday idishda asalni olamiz uyga kirib yotamiz